صلی اللہ نبینہ صلی اللہ محمدن دن صلی اللہ اللہ شفی نل اللہ صلی اللہ نبینہ صلی اللہ محمدن صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمدن صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صل على شفينا صل على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفينا صلي على محمد